Bebe essa bebida, tira essa roupa Fala que é minha, deita na minha cama Bagunça esse lençol, do raio do dia Até o pôr do sol preta Eu sei que é difícil de acreditar Não pule da janela do oitavo andar Essa ansiedade já já vai passar Marca só um 10, que em breve eu vou chegar Linda como azul do mar, radiante como o sol A felina mais perfeita de farol e farol Fui pescado e não solto mais coração safado Eu puxei teu cabelo, tu me deixa excitado Entre quatro paredes, uma loucura nesse quarto Liga o som alto, não deixa pra depois Foder na noite toda ouvindo Marcelo D2 Coisinha mais pra frente, beijando o seu corpo Clima de romance, bora foder de novo Mais um beijo gosto. Quem quer se esse tempo congelasse Eu viveria esse momento pra toda a eternidade yeah. É, quem dera se sonho fosse realidade perfeito, de jeito maduro A mais bela rainha entre dama e vagabundo Amor é pra sentir, não se fala da boca pra fora Me faz feliz, que eu te faço feliz toda hora Coração perfeito, de jeito maduro A mais bela rainha entre dama e vagabundo Amor é pra sentir, não se fala da boca pra fora Me faz feliz, que eu te faço feliz toda hora Me faz tão bem, depois de você não quero chegou no portão. Garoto marrento, esperto, te quero tudo contra. Mas a gente faz dar certo. Tudo por você, tudo com você. Amor e prazer na rua, no rolê. Quero correr perigo, acordar contigo. Te mostrar meu mundo, desejos proibidos. Até podia tirar essa roupa. Mas adoraria que você fizesse enquanto danço lentamente. Tenho ideias pras bebidas, cozinha mais pra frente. avesso enquanto mato minha sede Eu quero o mundo desse quarto, quero você do meu lado E se estiver por baixo eu termino o trabalho Baby, eu quero mais daquilo que cê me deu ontem Mais ousado e forte Não diz nada, só forte Coração perfeito, de um jeito maduro A mais bela rainha entre nome e vagabundo Amor é pra sentir, não se fala da boca pra fora Me faz feliz que eu te faço feliz toda hora coração perfeito de um jeito maduro A mais bela rainha entre dama e vagabundo Amor é pra sentir, não se fala da boca pra fora Me faz feliz que eu te faço feliz toda hora Coração perfeito de um jeito maduro A mais bela rainha entre dama e vagabundo Amor é pra sentir, não se fala da boca pra fora Me faz feliz que eu te faço feliz toda hora Coração perfeito de um jeito maduro A mais bela rainha entre dama e vagabundo Amor sentir, não se fala da boca pra fora Me faz feliz que eu te faço feliz, tô